води. Куда? Давай, ну давай сюда. Подключил, нет? Да, конечно. Ой, что-то щучка маленькая. Шнурек, щурок. Ну она, Ура, отпускай леску. Я сниму твои мероприятия, как ты ее отпускаешь. Но на самом деле, ну, а она маленькая очень. Ну, главное, что типа что-то ловится. Что-то работает. Ну, подсыл, видите, подсыл. Ну. Давай, дорогая. Принеси мне много-много денег, денег, денег, денег, денег, ну и чуть-чуть здоровья. Долларов, евро. Давай. США. Ты ну, ну, ну. лесочки чуть побольше отпусти. Нет, уходу не будет. Блять, чуть песо не сломал. острова. он там тоже. Ты зацепился или как? Пока еще. Зацепились? платформу. Здесь традиционный такой круг почета. Ну, не мучай, вытаскивай. Мишка поймал окушка. Пятая? Ой, блин. Совсем. Совсем маленькая, блин. О, вообще. Даже если уйдет, и так жалко. Мишка у нас рекордсмен сегодня по количеству пойманных и отпущенных хвостов. Лютнера поймал что-то? Ну, брат мой, вытаскивай воблера, спасай. Он тут переходил, блин, два раза выпрыгивал. Встаешь на камень, а он уходит. А главное ведь перекат – Давай большую щуку вытаскиваем. Я даже не знаю, снимает, не снимает. Прикинь. Миша, не давай слабину. Не дави, не дави. Красава. Отпусти эту самую. Я даже не знаю, снимал, не снимал. Конечно. Вроде снимал что-то. Я тебя умоляю, только не это, только не говори ничего. Чего, не снимал? Я не знаю. Смотри, смотри на меня, скажи спасибо. Спасибо. <laughs> Кому? Речки Неленькие. Речки Неленькие, Сашки. <laughs> GoPro просто видео. Я снимаю вообще-то так-то. Ну ладно. Да она такая ну давай, подводи. Тихонько, тихонько, не тяни ее сильно. Подмотай немножко. Все, давай, выводи. Выводи. Тихо, тихо. Выводи. Переводи сюда. Ты очень много. Приподнимай. Приподнял. <laughs> Выше, чем я. <laughs> Выше, чем я. <laughs> Ник, а зачем ругаться? Лица не извини. Да я-то что, GoPro извини. Да тихо, тихо, тихо, тихо. Да ну он за краешек, не здесь только а ты не знаю. Ну, Надо поменьше той, да? Бычок. Бычок. Нормально, так Ну да, что, GoPro 100 идем. хотел обойти этот камень, бля. А? Хотел обойти этот камень, а все равно на него на, наплыл, бля. Вот здесь, как обычно, стоит Хариус. Ну вот, чугу возьмешь. Сейчас Андрюха там первый выскочит.